Olá, permisso. Senhora, onde era é a praia, praia do Rio ou a praia... Senhora? Senhora, por favor, uma... senhora, aqui, senhora por favor. Eu, eu quero uma informação, senhora. Oh, não queria falar comigo. Não queria, a prima? Prima, eu não quer falar comigo. Onde é a praia? Hã? Ok, graça. Tenha tem, tem dia? Graça. Quer comprar as galinhas? Vamos, vamos falar com, com a senhora cá, adelante. Vamos falar cá com, com essa... Com esse, homem, Senhor, dê-me uma informação, por favor. Onde é a praia? Hã? La playa para, para allá? Ok, graças. Maradelante, sim, graças. graças. Pelo menos já foi mais educado, né?